Hola, bienvenido a la segunda parte del video. Mi nombre es Anaís y bienvenido a mi canal. Si no has visto la 1, te recomiendo que vayas a verla. Espero les guste. Ahora sí, sigamos. nuestro pancito rallado. Después me enteré que yo podía comprar el pan rallado o que podía comprar, quiero un producto asiático. Ya no había comprado güey, nomás. Yo, yo en verdad les quiero decir que tengan mucho cuidado con esto. Si tienen la posibilidad de hacerlo con alguien más, con ayuda, yo quería pedir a alguien, pero mucha, no se pudo. Porque, porque la vida, vivía así, pues sola con mi soledad. <laughs> eh, espero que no mío, pero vamos, vamos a darle la vida. Aquí vamos. <laughs> Oh. Claro. Uh, bonito, esto Vamos, la valentía, la valentía, la eh, yo creo que algo no está bien porque me están quedando negros. Como que se rostizaron. No sé qué está pasando. Ay, conchalona Loco, estoy muriendo de miedo. No sé por qué esa, esa... está viendo cucharona, se está creo que tiene mucho queso. Esto no está saliendo bien. Ya vamos a sacarlas mejor. Eh, no sé cómo sacar esto. Eh, no sé qué hago con mi vida. <laughs> ¡Ah! ¡Qué siguiente! El primer intento fail, miren <laughs> los carbones que tengo aquí. <laughs> Me quemé. Esperemos este salga mejor. Bueno, este no se volvió carbón, apenas entró. Creo que era el fuego que lo tenía muy fuerte. Se con cuando explota. Eh, te parece que salió mejor, chiquilla, chiquilla. Sí, importa la diferencia, miren. Primer intento, segundo intento. Igual no sé si todavía no lo probamos, así que todavía no se sabe cómo está la masita por dentro. Pero se ve rico. Mi fiel acompañante, chiquillo. La verdad es que estoy súper feliz. Porque quería hacer esto y pensé que iba a poder. Lo logramos demasiado, demasiado La verdad, muchas gracias por estar aquí conmigo. Finalmente lo logramos, hicimos todo. todos salió un hermoso proceso que hicimos. Se apaga la llave. Ya, finalmente chiquillos, finalmente, finalmente terminamos está nuestro Rosito que está así como, decía que tenía que ser pegajoso el rollito de huevo. Y estos hot dog coreanos, hot dog coreanos, han cosa más. Ah, y esto también lo compré en Patronato. Como algunos saben, a mí me gusta el 10. Y yo vi a Jungkook en un live comiendo algas no sé si eran esta, pero se parecían mucho. Entonces dije, la voy a comprar y la vamos a probar porque sí, porque quiero saber cómo sabe, porque en verdad me da mucha curiosidad. Y como nos fuimos a Corea, ah, trajimos Corea a nuestra casa, su buenos palitos. Vamos a hacerlo igual que, como dijeron ahí, que lo comían con ketchup, queso pequeño porque si no nada ah, Vamos a probarlo. Oh, esto queda muy bueno. Mmm. Mmm. La verdad, yo no, no estaba muy segura de que me gustaba el arroz coreano porque no le echan nada, nada, nada, nada. Porque yo siempre al arroz le echo así como su buen morrón, choclo, sal, así. A ver si lo probamos con algo. es, no es como, wow, el, el Pero la verdad, es más rico de lo que pensé. Mmm, esto está muy bueno. En verdad, yo no... ¡Ay, soy tan feliz! Porque en serio que yo no le pego mucho a la cocina, o sea, ustedes Pero, Pero tal los sabores, aunque no sea así como, oh my god, pero los sabores están. Esto lo vamos a probar así como también decía la señorita del video. Así con todo, vamos a ir con todo. Aquí está su queso, Azuquida en mano su dolor de guata, mayonesa, aquí, aquí vamos. Uno, dos y tres. Está bueno. Quedó muy rico con el azúcar. Mmm bueno chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. En verdad espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me lo pasé muy bien haciendo las platos. Además que oh, exquisito, de verdad. Ah, y a mi familia también le gustó. Así que... Eh, eh, eh. Además que también me la pasé súper bien editando y viéndome cómo hacía caras porque... Wow, yo no sabía que hacía tantas caras. Me habían dicho que yo hacía caras, pero como que yo decía... Ah, debe ser como así nomás. Fue editando me empezaba a dar cuenta que, wow, si hago muchas caras. Espero que ya se hayan reído también, coño. Y de que la hayamos pasado bien juntitos. Y la frase de nuestro librito es... El amor, y solo él, es capaz de hacernos la vida feliz. Bueno, sin más que decir, nos despedimos aquí, mis gente bella, hermosa, preciosa. No olviden suscribirse al canal si no lo has hecho, darle me gusta aquí abajito, así, así, dale, dale, dale. Comentarme, no sé, qué te gustaría intentar a ti cocinar, o si has intentado, si te quedó, no sé. También si quieres puedes seguirme en Instagram que te lo voy a dejar aquí al final. Eso es todo, besitos. <laughs> que estés muy bien, que tengas hermosos días, bellos, preciosos, que te la pases súper, súper, súper. Te quiero mucho. Bye. Por estar aquí conmigo y por ser una motivación tan especial para Oh, casi se me mueren. Pero lo logré salvar.